tapi tidak ada dana untuk kita yang kerja. Anyaman, sola manyola, satu hari. Gema Gesaur, asal dari kampung Aset, dari Aset. Pengalaman jualan di sini bagaimana? Pengalaman jualan juga. Tetapi kita penjualan ini, ya sebentar orang beli, sebentar tidak beli kita punya jualan ini tinggal saja begitu. Jadi kasihan kita ibu-ibu pasar ini. Satu hari kami bisa duduk itu sampai sore. Kita pulang itu mungkin kita tidak makan. Macam keluarga besar itu kasihan. Makan atau tidak. Kita lihat dari keuangan saja. Kalau keuangan cukup, kita bisa beli ikan kah, daging kah, atau sagu. Kita bawa pulang itu bisa makan. Kalau kita punya makanan tradisi alam, macam sagu, ikan. Kalau kita cari makan sendiri, kita mungkin bisa puas-puasnya. Kalau setiap hari kita duduk di pasar itu belum bisa. Belum bisa untuk kita bisa makan minum. Dan juga kita pilih kita punya anak-anak jadi DPR ini. Tidak pernah itu. Lihat tengok, lihat kita. Masyarakat yang kekurangan. Mama nama? Severina. Mama asal mana? Asal dari Kobeta. Kamu sejak kapan jualan di sini? tahun delapan sembilan mulai pulang dari perusahaan itu sudah jual sampai dengan 2016 mau jual apa saja sekarang? jual rica katok terong bunga pepaya kangkung, jantung pisang, jeruk, musim buah-buah lagi rambutan-rambutan, kendondon. mulai jual sampai jam berapa? Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore malam. Kalau pendapat penghasilan per hari berapa? Kalau laku bisa dapat 80 lebih ada. 85 atau sayurnya macam tidak laku begitu. Bisa dapat 25 Mana nama Tresya asal dari kampung Kobeta. Jualan setiap hari sayur kacang, kangkung, rica, jeruk. Tiap hari jualan itu malah. Jualan itu dari tahun 87 sampai sekarang 2016 ini. Setiap hari kita jualan itu sudah. Kelapa, sagu, kita ayak sagu, bikin plastik jual. Laku dan tidak itu sudah. Kesulitan apa yang kebiasaan waktu jualan? Kita alami tuh, kita jual. Kita beli sayur, kita borong dari mama-mama lain, don jual sayur, kacang, derukang, kacang panjang kita beli jual. Jual rusak. Ada yang laku baru itu orang beli. Sudah dua tiga hari sudah tidak laku. Jadi kita punya itu saja itu yang kita biasa alami di situ. Rusak, tidak ada uang kita harus kita mulai usaha lagi, usaha jualan baru, laku. Kita pegang uang sebentar kita beli borong lagi, habis lagi. Begitu, setiap hari kita pikir itu saja. <laughs> Nama saya Ludifika Inabu, asal Ayu, eh, sudah berkeluarga, suami sudah berkeluarga. Nah, di sini sementara kita ibu-ibu di sini biasanya jualan di pasar ya. Mulai pasar ini dibuka, kami datang jualan. Eh, yang kami mengalami kes, kesulitan sewaktu kami jualan, eh, di saat kami jual itu tergantung pembeli saja. Pembeli kalau memang itu pembelinya banyak, Nah, kami penjualan mungkin sebagian dari itu bisa laku, tetapi kalau pembelitnya tidak ada, berarti jualan itu tertinggal. Masih beruntung kalau orang yang bawa hasil sendiri, tapi yang jual beli ini untung rugi kan di tangan mereka. Saat mereka jualan kalau itu memang pembelinya ada, belanja belanjanya banyak, berarti jualan mereka tuh bisa laku dan eh, mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kalau seharian itu jualan tidak laku berarti saat itu juga kebutuhan mereka di dalam rumah itu mereka mau belanja kan terbatas. Hmm, jualan yang tadi kan belum laku, harus laku baru mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga. Begitu. Dan yang kami alami dalam pasar ini Seharian kami jualan dari pagi sampai dengan sore. Khususnya untuk ibu-ibu ya. Yang ibu-ibu mengalami kesulitan pasar kami ini belum ada WC untuk pembuangan. Eh, buang air besar ke kecil, ibu-ibu ini biasa mengalami kesulitan di situ. Akhirnya mesti bayar ojek. Itu pun kalau eh, jualannya laku. Kalau tidak, numpang di orang. Kadang ada orang bisa terima, ada juga tidak terima. Nah ini begitu. Jadi mungkin dari pihak pemerintah mungkin bisa melihat hal ini. Karena pasar ini berdiri tapi persediaan WC itu tidak tidak ada untuk kebutuhan masyarakat. Begitu. Nama saya Yosenta Gesaur dari Kobeta. Kekurangan dalam rumah, saya ambil hasil sayur, ada kacang, ada terong ada jeruk, kangkung sawi, rica, pisang tua. Saya bawa dari kampung keluar perhubungan air. Ada muatan terhitung uang kepala masuk bagasi puluh ribu. Sampai di Pelabuhan Gimikia, mobil. Ya mobil hitung dari uang kepala saja. 10 ribu satu kepala. Sampai di pasar. Ah, jualan saya kasih naik di atas meja. Ada dagang yang datang tanya. Pisang dewaka saat sisir 10 ribu. Tapi dong bisa tawar sampai 5 ribu, 5 ribu sampai 3 ribu. Kalau sayur ikatan besar, pas ukuran lima ribu, tapi dong bisa tawar dua lima ribu. Saya kasih. Selesai, mau pulang, saya mau belanja apa? Masih banyak yang kekurangan. Dong punya harga barang dalam dagang ini tuh lebih meningkat daripada kita punya hasilan bumi. Kita belanja masih banyak yang kekurangan pulang itu pikir kendaraan darat maupun kendaraan air. Akhirnya yang lain tidak lengkap, pulang setengah bagian saja yang kita ambil. Pulang nanti hari besok lagi ambil lagi bawa turun, sama saja. Satu hari kita duduk sampai malam, tidak sampai, tidak mencukupi untuk kita belanja. Harga barang di kios tambah meningkat. Kresek yang besar itu saja sudah 2001. satu. Padahal dulu tuh 1000, sekarang sudah naik. Jadi dong harga barang itu bukan pakai tahun. Macam dong ikut bulan. Lihat orang sudah ramai belanja dong kasih naik cepat. Tapi kita punya hasilan bumi itu dong kasih ke bawah. kelapa buah besar kita kasih 5000 satu buah tapi dong bikin dua 5000. Harga 2000 punya dong bisa bikin 1000. Mama pernah mengelahi eh, jualan tidak laku, terus mama tidak bisa pulang kembali ke kampung. Sama kembali sudah tidak bisa karena jualan ini tidak laris. Jualan tetap begitu. Terus tinggal di mana? Saya punya tempat tinggal belakang rumah sakit. Jalan Kusuno di belakang SMP YPPK. Terus nah, nanti kalau tidak tidak laku tidak bisa pulang. Tidak pulang. Saya mesti bayar malam. Besok datang duduk lagi sampai sore. Jualan ya sudah rusak saya buang. Yang baik laku ya sudah. Pemasukan sedikit saya perhitungan untuk kendaraan saja. Saya pulang. Kambali que campo.